ең бірінші жер мәселесі жер қазақ үшін ең қасиетті ұғым жер болмаса ел болмайды ел болмаса жер болмайды сондықтан да менің тікелей өзімнің жеке түсінігім бойынша жерді шетелдіктерге сатпақ түгілі жалға бермек түгілі жер мәселесін күн тәртібіне қоюға түпкілікті қарсымын күн тәртібіне қоюға қарсымын дұрыс айтасыз сондықтан да бұл қайтып талқылануға жатуға тиіс емес жер мәселесін күн тәртібінен алып тастау керек әсіресе мына билік тұрғанда болды екінші мәселе мынау банк жүйелері 30 жыл бойы біздің елімізді халқымызды теспей сорып келе жатқан жұмыртқадан жүн құрыққан тойымсыз көздеріне тек қана пайыздан басқа түк көрінбейтін жүйіттік жүйедегі мына банктердің бәрін қазақ елінің қаржылық кеңістігінен аластау керек олардың орнына мына обал сауапты білетін бүкіл әлемде өзінің жүйесі қалыптасқан ислами банктер ену керек халықты 30 жыл бойы міне теспей сорған осы банктер біздің сорлатып жатқан халық неге несие алады қай жетіскеннен несие алады өйткені халықтың айлығы шайлығына жетпейді егер арқада күн жайлы болса арқарауым несі бар дегендей халық сол несиеге басын барып сол басын мына мойнын қамытқа кигізуіне бірден бір себепкер біздің әлеуметтік жағдайымыз халықтың сондықтан да амал жоқтықтан осы барып хандықтың мойнына киіп отыр сондықтан да мынау біз қазір елімізде жарияланып жатқан несиелік амнистия қолдауымыз керек несиелік амнистия бес жарым миллион адамда қазір қазақ елінде мойнында кредиттер бар екен несиелер кейбір адамдарда отбасыларда төрт бес несие қатарынан бар отбасылар бар жекелеген азаматтар бар бұл сұмдық қазір неге бұл банктер несиелік иә. амнистия жариялау керек өйткені осы жекелеген жекеменшік банктерді сауықтыруға мемлекеттің қаржысынан сіз бен біздің салығымыздың есебінен мемлекеттік қордан осы соңғы қанша 10 жылдың ішінде ма 5 триллионнан ба жоқ әлде 8 триллионнан теңгеден астам қаржы құйылған соларды сауықтандыру үшін сауықтандыру үшін ал неге енді осындай халық қиналып індеттен қиналып жатқанда осылай күнкөріс ә, мәселесімен қиналып жатқанда неге олар халыққа осындай бір жеңілдік жасамасқа сондықтан да несиелік амнистия жариялану керек мемлекеттік тілді 30 жылда біз тұғырға қондыра алмадық 30 жыл бойы біз әлі планетадағы өз билігінен өзінің тілін мемлекеттік тіл ретінде қондыруды билігінен жалынып сұрап келе жатқан жалғыз ғана ұлтпыз біз бұл масқара сондықтан да мемлекеттік тіл туралы заң қабылдану керек жекелей заң Конституцияда жетінші баптың екінші тармағы алып тасталу керек орыс тіліне жаңағы ұлтаралық қарым қатынас тіл деген біздің осы мемлекеттің аяғына тұсау болып тұрған осы жетінші баптағы екінші тармақ одан кейін айтарым мынау сайлау жүйесі жөнінде бізде 30 жылдың ішінде бірде бір парламенттік не президенттік сайлау әділ өткен емес қай елде көрдіңіздер президенттік сайлау 98 пайыз алыпты деген бұл күлкілі жағдай ғой фарс сондықтан да бар жоғы 18 миллион халыққа қазір бұрын бізде 40 мың қол жинау керек еді партияға тіркелу үшін енді 20 мың қылыпты жиырма мың дегеннің өзі біздің сегіз миллион халыққа өте көп өте көп міне ресейде 500 адам жиналса партия құрылады қырғызстанда қырғызстанда да екі жүзден астам партия бар бізде 6 партия бар сондықтан да партия бізде партияның мүшесінде жина жаңағы мүшелік жаңағы санды шегеріп ары кетсе мың екі бола қойсын жарайды жиырма мың деген өте көп біздің еліміз үшін партиялардың бәрі бұрынғы тіркеле алмай жүрген партияның бәрі тіркелу керек жаңадан құрылғалы тұрған партияларға шектеу қоймау керек бәрі тіркелу керек мажоритарлық жүйе енгізілу керек жеке адамның өзінің кондиторациясын ұсынуға құқық беретін осындай сайлау жүйесі енгізілу керек одан кейін парламенттегі екі палата оның бізге он сегіз миллион халыққа керегі жоқ біз сенат біз мәжіліс жетеді бізге тек қана мәжіліс сенат таратылу керек бір бір палаталы парламент 18 миллион халыққа жетеді онан кейінгі айтатыным ә, мынау ассамблея халықтар достығы халықтар ассамблеясы халық ассамблеясы дейді ол ассамблеяның қандай үрелі бар бізде неге біз оларға ерекше мәртебе береміз ол парламентке ассамблеядан 10 орын берілген олар сайланбайды тағайындалады парламент сайланбалы орын ағайындар ол жерде сайланып барып бару керек кім болсаң ол бол мейлі орыссың ба неміссің ба кәріссің ба қытайсың ба қазақсың ба жоқ кім болсаң ол бол сайланып барып халықтың сайлауы несі арқылы барып өту керек Біз, бізде қалай болып отыр ассамблеядан он адам тағайындалады бұл түбірімен қате нәрсе иә. сондықтан да ассамблея бізге керек емес ассамблеяның ассамблеяның осы қаншама осы елдік мүдде мемлекеттің мүдде халықтың мүдде мәселелерінде қаншама біздің елімізде проблемалар сол жерде бір төбе көрсеткенін көрдіңіздер ме бір өкілдерінің сол мәселеге араласқанын көрдіңіз ме жер мәселесі неге оларға осы жер керек емес па осы жер мына Қытай экспансиясы келе жатыр осы жер осы ассамблеяның мүшелеріне керек емес па бұл тек қана қазақтарға ғана керек па ал енді өздерінің құқығын талап етіп бізде осы қазақстан азаматы дегенде олар Бәрімізден де жаңағы бір ерекше бір нені талап етіп тұрады ал осындайға келгенде бұқпантайлайды онда ондай ассамблея кімге керегі бар ассамблея тарату керек дұрыс дұрыс айтасыз сайлау жүйесі мынау алдымызда келе жатқан сайлауды шегеру керек өте аз уақыт екі ай деген аз уақыт сондықтан да бұл сайлауда бұны көктемнің бір жайма шоқ кезіне қою керек одан кейін жаңағы сайлау туралы заңды өзгерту керек бізге партиялар тіркелу керек бұрынғы тіркелмей жатқан қаншама қозғалыс партиялар бар оның бәрі тіркелу керек жаңадан партияның бәрін тіркеу керек одан кейін мынау тіркелу жаңа айттым ғой тағы да қайталап айтамын шегеру керек бір мың адам екі мың адам ары кеткенде мүшелікке айта берсек шаш етектен қазақ елінің проблемасы қазір міне барынша шарықтау шегіне жетті ең бір айтылатын мәселе еліміздің қазір көгермей тұрған коррупция жегідей жеген коррупция бұл өзінің апогейіне жетті қазір біз қазір құздың басына келіп тұрмыз осыдан міне тәуелсіздік алғаннан кейін бір үш төрт жылдан кейін кәрі шаласановтың бір айтқан сөзі бар еді белгілі диссидент қазақтың осы тәуелсіздік үшін өмір бақи осы билікке оппонент болып өмірін қиған адам сол 95 бесінші жылдары мынандай бір пікір айтқан қазір дейді қазақ еліндегі жекелеген пысықайлардың шетелдегі банктегі сақтаулы тұрған 40 миллиард доллары бар деп бұл біз тәуелсіздік алғаннан кейін үш төрт жылдан кейін айтылған сөз ол кезде біздің қазақстанның бюджеті екі жарым миллиард теңге тұғын екі жарым миллиард доллар тұғын міне содан ақ сіздер біле беріңіздер қандай біз жағдайда тұрмыз осыдан он жылдай бұрын мынау қорғас кедендік бекетінде 45 адам банды шайка ұсталып сотталды алды 17 жылға арты 2 жылдан сотталды өңшең генерал жандаралдар бұл жерде осал адам жоқ бәрі мынау мемлекетіміздің қауіпсіздігін сақтаңдар тәуелсіздігін қорғаңдар мынау қаржылық қауіпсіздігін сақтаңдар деп қойылған адамдар не істеді ұрлады жырлады 45 адам түрмеге тоғытылды сонда олардың ұрлаған ақшасы дүние мүлкінің жалпы суммарлық есебі ә, қырғызстанның екі жылдық бюджеті ақшасына пара пара ақша екен міне осыдан ағам қара беріңіздер қазақ елі қандай жағдайға келіп тұр бұл осыдан он шақты жыл бұрынғы жағдай бір ғана мемлекетпен шекараласатын бір ғана кедендік бекетте ал біз бес мемлекетпен шекараласамыз қанша кедендік бекеттер бар ол жерде осындай жағдайлар болып жатқанда біз қандай ахуалда тұрмыз осы санақ талдау жасап өздеріңіздің ой електеріңізден өткізіңіздер сондықтан да мына халық ояну керек оянғанда да бір жерді барып төңкеру мәселесінде емес мына ұлттық сана сезімді ояту керек мына саяси сана саяси санасын көтеру керек мысалы өзіне тиісті нәрсені талап етпесе біз малмен бірге бол, мал болғанымыз онда біз өзімізге тиісті экономикалық әлеуметтік саяси өзімізге тиісті құқықтарымызды талап етпесек онда біздің ел екеніміз демократиялық мемлекет екеніміз оның өзі бір күмәнді нәрсе сондықтан да мына халыққа саяси белсенділік тілеймін құда қаласа мынау қазақ елі енді болашақта осындай потенциалмен әлемдік қауымдастықта алдыңғы қатарлы дамыға демократиялық экономикалық жағынан гүлденген мемлекетке айналуы керек сол жолда бүкіл халық болып күресу керек дұрыс айтасыз рахмет